Oh, masuk, masuk. Ke kiri. Nah. Ke kanan dikit. Son. C out. Son out. Rolling. Slide satu sin dua shot satu tek satu Slide sembilan sin dua shot 5, tik 3. Slide dua sin tiga shot 4, tik 1. Action! gituin um, menurut aku uh, cewek yang sekiranya kelas 2 SMA yang baru masuk dalam dunia remaja yang baru tahu level sayang terhadap uh, beda jenis gue dia agak sedikit malu anggun tapi juga nyenang Oh iya, Bowo itu sosok laki-laki yang disukai sama Rumina. Bowo itu kalau menurut aku asik orangnya, humoris, hmm, kadang romantis, kadang juga gombal.